Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir oyun videosu çekmeye karar verdim. Bu oyunumuzun adı Game Present. Evet. Yine sevdiğimiz bir Mario oyunu. Evet, Super Mario Bros. Hepimizin çok sevilen oynadığımız bir oyun. Mario A. Tabii ki de bir, bir oyuncuyla oynayacağım. Evet. halsiz şeftaliyi kaçırmış. Hepimiz biliyoruz bunu. Tamam burada Hadi bakalım. Başlıyor. Bu arada bu Mario'da bıyık yok. <laughs> Bıyıksız Mario. Grafikler çok hoş bu ya. Mantar. Neyi? Gomba. Öldün gomba. Vuramadım. Aha yeşil yıldız. Aldım. Kutuları. Ha bunlar coins'ti. Heh. Aha kaplumbağa. Al bakalım. Çok harika çarptılar. Aha file çiçeği. Evet. Ama bıyık, bıyıklı olması daha eğlenceli. Etobur bitki. Aha yeşil yıldız. Hiç hyper olma yıldızı bulamadık ki. Burası bir yerde. Aha çifte combo. Aha kırmızı kompa. Koppa broslar. <laughs> Her neyse. Hadi devam edelim şu coinsleri bir toplamak istiyorum ya. E topur bitti. Beni yiyemezsin. Git başka insanları ye. Hadi finish. Aha. Bir ruh. Tam tam da harika skorda. Bıyıksız Mario mu olur ya? Tamam diğer bölüme geçiyoruz. Evet başladı. Bunlar demirden yapılmış. Demir yumruğumuz olsa da bir vursak da kırılsa. Aha. Zıplayan bitki değil. Bu orijinal olanı. Çünkü oyunda orijinal olanları var. Uçuyorum. Hah. Double coin. arkan öne bak öne arkaya değil. ha Al. Evet hadi hadi yüze gelecek. Orası yüze gelmeden içinde kalır. Ha. Aha bir tane daha buldum. Muhteşem ilerliyoruz bir ikili kırıyorum. Ben bu Mario'da eskiden iyi değildim. Şimdi aha 7 canımız oldu. Ondan bir şey geldi. Fred çiçeğiydi herhalde. Ha. Ne çarpma... Hiç çarpmadan ya. Hiç onlara çarpmadım. Dönüyorum. Orada gizemli yerler var. Vuramadım. Vuracağım seni. İçeri giremezsin çünkü seni öldürdüm. Çünkü ben Mario ustasıyım. Hadi şuradan geçelim. Finish'e gidelim. İşte bayrak. Hani Walt Disney'in bayrağı gibi. Aha gene bir hop. Oh havalı. Şanslıyım bugün. Evet kazandım. Bugün fena proyum ha. Oynamadığım Mario oyunlarını tek bir hamlede yapabiliyorum. Tek seferde. Orada bir yıldız var. O yıldızı almak isterdim. Uçan kaplumbağa. Dur bir dakika. O yıldızları toplamam gerek. Evet. Düştüm ya. Olsun yıldızı topladık en sonunda. İşte ben kaplumbağaları bu yüzden gıcık oluyorum. Hadi bir daha oynayalım. En azından 6 canımız var. ben bunu yukarıya fırlatacağım. Kap kabuksuz kaldın. Ne böyle yıldızları almayacağım. 5 tane yeter. Aha kutunun içinde bir ateş çiçeği çıktı. <laughs> ye, ye, yetiş. Boş ver. düştüm. Tamam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla Mario oyunu istiyorsanız YouTube Kanalıma girip beğenmeyi unutmayın. Ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız daha önceki videoma gidebilirsiniz. Ve şuradaki tuşa ve şurada çıkan tuşa basarak da kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.